Годный контент подъехал. barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan senator nima gaplar o'zinglarda qora qora ko'zinglarda jigarlarim Nice. akalarim PUBG Gaming podarka uchun rahmat jigarim PUBG PUBGda bo'ling va Dubayda bo'ling. Okalar 5000 mingta layk qilgan bolaga Dubayga bilet va lavash e, Evus Evus xonasidan bitta lavash dostavkasi bilan bolalar. Podpiska layklab bosinglar. Evusdan dostavka qilib beraman lavash. Adresinglar yozib yuborsanglar lichkaga. Oh my god. Wow. Okay. Thank you. Five minutes later. <laughs> 9% нахуй. Нахуй локдаун, сука, гид даун. Cho'chimanglar qo'zilarim, yoningizda o'zilarim, dedi yu shahosda beka yo chiter yuribdi chiter chiqish kerak man chiter yuribdi boqar edi aquyet chiter chiqinglar chiqinglar hacker hacker hacker يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هكر يبا عملت كوار ديو ياباني اوروبا nimaga chiqdingiz aka chiterni ko'rmadingmi ha u chit emas akada u yotib turib anaqa qilyapti u просто она экран поворачивается понимаешь такое блядь ой мот Гарри! Гарри! Оу! Turib o'milayapti. u. жестко, блядь. Cheater bu, cheater galab, cheater. Ular hali kiyimni kiyordimi? Okay. Liquid тоже был, да? Lut yaxshi bo'lsa bo'ldi. Это не дефолт, да, лобби, Бека? Ты не заметил? Ne ne ne Я в default санке emas, смотрю. default emas. Ular ot yorishni, Lut voy ikki birga yuz ot Nope. 5 metr ot. Marked a location. 100 metr почти. Yarimni urib qo'ygan. Я знаю. Nega bu Вот команда. Nope. Voy ko'ta Nima, oldi-yu. Bu nasıl- zaybal oldim. Muvazi 3 marta tushgan molani ko'rganmisizlar? 3 marta tushdim bitta Nope. o'ziga. Voy, oneni! Mana shu bo'ldi. Yana ot yoryaptimi? Voy zaybal, bu hayotga kelib, ko'ting ko'ring. ekan. Isqirt! Isqirt! Isqirt! Нахуй, я это он же по маске схема. Kimmi? U bilan, u bilan uzisi bor ekan bu yoqda. Yordam berish bor. U bilan, u bilan, u bilan. U bilan. Chiq Zayba. Печаля. U bilan, u bilan, u bilan. Turib chiqadi, U turib bilan, chiqadi. u David bilan, qizin u bilan. o'lsin deydi. Надо сюда, да? 15 ta o'q tekkizdim lekin xilqor tebraga listo u bila shunaqa qilib kerak oldini alo ko'taring mani bo'ldi hech pubda odamni shunday turganini ko'rganmisizlar Menimcha bu yaqinda sunnat bo'lgan. bulbulchani kestirgan. Tosti! U bila! Agar videoga 2000 like yig'ilsa, ikkinchi qismini ham chiqaraman. e'tibor uchun rahmat an'ananglar